Всем привет! А вы смотрите канал «Настольный теннис для всех». Меня зовут Никита Кузнецов. В этом видео я расскажу вам, что такое координация, как ее тренировать и каким образом она поможет вам улучшить результаты в настольном теннисе. Погнали! Погнали! Если не вдаваться в технические подробности, то простыми словами координация – это по сути механика движения человеческого тела. А самый элементарный пример а, тренировки координации – это, конечно, бег. А, далее уже выполняются э, упражнения более сложные, такие как перемещение приставным шагом, ходьба гуськом, потом Э, прыжки через скакалку, прыжки через лавку и так далее, и так далее. И все это по нарастающей усложняется для того, чтобы э, спортсмен, ребенок, любитель а в возрасте, неважно, э, более умело управлял своим телом. Так как в настольном теннисе Э, для неподготовленного человека э, механика движений очень сложная и непредсказуемая, потому что заранее вы не знаете, в какой угол полетит мяч. И поэтому э, крайне необходимо, если вы хотите добиваться результатов, не покупать новые накладки, а тренировать такой момент, как координация. Теперь я расскажу вам несколько упражнений. Для того, чтобы развивать координацию, нам понадобится вот такая штуковина под названием полусфера. А, она продается в любом спортивном магазине и стоит достаточно недорого. Самое элементарное это а, научиться залазить на этот снаряд, держать а, равновесие на нем и также аккуратно с него сходить. Второй этап это мы уже двумя ногами а, запрыгиваем на снаряд и держим равновесие. И также а, прыжком а, сходим с него. Э, третий этап уже посложнее. Мы запрыгиваем на а, полусферу, э, держим равновесие и можно попробовать приседать. Э, новичкам я бы рекомендовал делать эти задания в паре с, со страховщиком, дабы не получить каких-то травм при выполнении этих упражнений. Ну и последний, наверное, самый сложный четвертый этап. А, мы запрыгиваем на снаряд и а, пробуем играть а, в теннис возле стола. Еще раз настоятельно рекомендую быть крайне аккуратным, чтобы не получить травму при выполнении этого упражнения. Если вы считаете, что это упражнение будет полезным для улучшения навыков игры в настольный теннис, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, подпишитесь на мой канал и э, в комментариях вы можете рассказать о том, каким образом тренируете координацию вы. Всем пока, на связи был Никита Кузнецов. Увидимся!